pasado como un rayo, una vez que ha pasado. Y te contaré una historia de un milagro que ha pasado. La Navidad no es un día, son todos los días de año. Ha nacido el rey de reyes, nació hace miles de años. Puse muchas velas que brillan, van a brillar para siempre. Las pongo para navidades, pero serán brillantes para siempre. Navidades no es un día, son todos los días del año. Ha nacido el rey de reyes, nació hace miles de años. Es lo que me sostiene aquí, en la cima del todo, cuando creo que voy a caer, este milagro y me sostiene. A ese rey le estoy cantando hoy. Mi canción durará eternamente. Será una canción para un sueño, ese sueño que tú también sueñas. La Navidad no es un día son todos los días del año. Ha nacido el rey de reyes, nació hace miles de años.